我的妈！你啥也不信，你个装死男吧，哎呦我的妈！ 滚！这个婊阿哥别生气，我去做田了，给你讲。嗯，强哥手艺不错。年轻时就得多才多艺。来，哎呦我的妈！能不能小心一点？ 我帮你洗干净，还洗干净。等着， <laughs> 我去唯品会给你买件新的啊！买衣服上唯品会，一点设计都不贵，而且尺码合适，还能顺丰上门面对面换货。现在点击评论区或者上唯品会搜索“超能穿搭”，还有新人福利。哦，那行吧。哎呦我的妈！ <laughs> 没事。 我还没上车呢，人没上车你不知道吗？哎呦我的妈！阿凯，哎，哎啥啥？哎呦我的妈！嗯。 谁叫你这里拿的？ <laughs> 去那边拿！喂，你妈！不要 终于到家了，给你尝这个。哎，哎呦我的妈！那你，你这酒，酒。我爱你，亲爱的姑娘。 哎呦我的妈！你买的这是啥玩意啊？这么难切呢！哎，兄哎呦我的妈！我这没事，其实换机就一点不贵，你可以去最近很火的转转 A P P 看你的手机值多少钱，像我这个苹果才还能卖两千多，这样算下来我再加一千多就能买个苹果十一了，太划算了。来，分给大家了。 <laughs> 哎呦我的妈！